December na. Magtatapos na ang 2020. Pero, hindi pa rin kami nakikita ni Junjun. <laughs> Matagal ko na siyang hinihintay. John! Junjun! Nasaan ka na, Junjun? Naging silver na yung buhok ko dahil sa kakahintay sa iyo. <laughs> Tumaba na yung buhok ko, Jun Jun. Sa kahihintay ko sa iyo, Jun Jun. <laughs> Jun. Saan ka na ba, Jun? Ilang buwan na kitang hinahanap. <laughs> Jun. Bumalik ka na sa akin, Jun. dyan sa akin. <laughs> December na dyan. Magpapasko na oh. Wala, wala akong kasama dyan. Sana pumunta ka dito sa akin. Matagal na kita hinihintay. <laughs> Namimiss ko na ang, ang itlog mong, yung itlog, yung, yung itlog mong niluluto sa akin. <laughs> yung sunny side up. Ang galing mo kasi magluto ng itlog na sunny side up. Ah, kaya gusto-gusto ko yung itlog mo na niluluto. <laughs> Naaalala ko pa dyan nung December last year. Nagkaruling ka. <laughs> Pero hindi... <laughs> Pero nagkaruling ka. Sa tapat ng bahay ko. Sa tapat ng bahay namin binigay ko nga sa iyo is 1.5. Sabi kong mahal-mahal naman ang talinti mo sa kakarol. <laughs> eh, pero okay lang yun kasi mahal kita eh. <laughs> naalala ko pa noon yun nung nagluto tayo. Naalala mo yun? Nagluto tayo ng ano? Ng hotdog. ano <laughs> yun? May puti sa loob yun eh. Yung, yung hotdog with chess. favorite ko yun, Jun. Ang galing mo magluto ng hotdog with chest, John. I love you. I miss you. John. Mapakita ka na sa akin. John. Nanamiss kita, nanamiss kita. Wah, ang tagal na kasi, ang tagal na kasi. Wah, magkita na tayo, magkita na tayo. Wah, mahal kita John John, mahal kita John John. Wah. <laughs> <laughs> elements kita dyan. Ginagawa ko na ng tanga yung kasarili ko dyan para magkita lang tayo dyan. Diyos. Diyos. Wah. John! John! John, John! I miss you! I miss you like crazy! And you know it was ba nagagandahan sa akin, ganun. Eh. Ang ganda ng itsura ako ngayon, Jun Jun, di ba? Naging silver na yung buhok ko at tumubo na yung bigote ko dito. Di ba, <laughs> Jun? Jun! Jun Sana ay narito ka. Jun Jun! Ay, umabot sa iyo ang munting pwede ko. Jun! <laughs> Wah, naminis kita, naminis kita. Diyan yung mahal ko, diyan yung mahal ko. Ayoko na, Jun. Namimiss na kita, Jun. Nasasad ako. Lalo ko na kitang, lalo kitang namimiss kasi pandemic. Wala akong ibang maka makausap. Wala akong mayakap. Dahil hindi, hindi ka bumalik sa akin, Jun. Saan ka na? Wala akong ka-idea-idea kung nasaan ka ngayon, Jun. Sana ako makita mo yung video nga ito. Please i-text mo ako or i-message mo ako dyan sa Facebook ko dyan. <laughs> o sa YouTube, mag-comment ka dyan. Diyan. Diyan, lumalik ka na dapat dyan. Bumalik ka na June, bumalik ka na sa akin Di ako sanay na wala ka Mahirap isa. Wah! Diyos! Ilalak ko si John John! Bakit si John John pa? Sa so, madami ng lalaki dito sa... Si ano? John John! Si John John yung mahal ko yung lalaking! na ako. Malapit na February 14. Wala. Jun Jun! Bakit? Ano ba maganda kay Junjun? Hinahanap <laughs> ko si Junjun kasi siya yung nakalagay sa promisea. <laughs> Paano mo nasabi? Siya yung nakalagay sa promisea na makapindot ng aking juice bat. Junjun! Ano ba ano mo ngayon? Ano ba Binigyan kita ng pera. iPhone. Bigyan ko siya ng iPhone 12 Pro Max. Wow! Tapos yung cellphone ko siya remover. John! Bumalik ka na dito! Hindi na ako galing! John John! Huwag ka nang umiyak, Erika. Malayo pa naman yung February 14. Good morning! Baka makita mo si John John! <laughs> Makikita mo rin yun. Wala na siya dito kasi siya talaga yung lalaki gusto ko. Yung lalaki hindi humihingi sa akin. Iba si John John kung saan po siya kumukuha sa wallet. John John! John! Hanapin mo siya. John! Malapit ang library for tinasan ka! Dito pa ako! Naglagay na po ako ng dawin! Lote pa! Ako po yung bakla na bike dito na nagmahal na saktan. Ako po si Para! Para usan! Nana po si Junjun! Tayo pa naman yung February 14. Ay, ah. gusto ko na talaga mag-advance kasi baka masikip sa February 14. Marami gusto mo yung sugo. Marami gusto mo yung sugo. Marami gusto mo yung dessert. Marami gusto mo yung Ganun lang. Dito, dito kami ni ano ni Jun Jun sa ano. Oh. Sabay yung location nyo? Uh, public cemetery. Minsan na ano, sa ano kami kasama hotel. Minsan sa Manana Hotel. O yung posisyon? Dugstar. Jun Jun. Gusto ko yung ano ni Jun Jun sa bukso niya kasi parang nakakarus nila pa yung eh. Araw, ah, si Manaya. Ano, po, putok-putok. At saka, ginigilaw na ako, Jun. Nakapin mo Magbibigay ako ng 280, 280. Wow! Magbibigay ako sa'yo, hindi na ako sa'yo. 280 na. Dala na pa ba sa akin doon? 180! Ah, 180. Kasama na sa John John. Kilala niyo si John John? Hindi. Yung nakabasag ng ating bayan. Ano si John ang buhay niya. Kilala mo si John Hindi. Naku, sino pa yung mga hindi masyado mapugi? Yun pa yung hindi nakakilal. Sino yung pangalan mo? Si John John, baka John! John ang tekte! Laki naman dati. Kilala mo si John John? Yung lalaki na nakabutas ng ating mga. John John, dalito ka lang yung sili, oh! Mm, mm, mm. Nakita mo si Jojo? Nang! Si Jojo! Nagkauntay naman, ako sa hospital. Sabihin ko sa kanya, inahanap, inahanap ko siya ako si Para. Oo. Para usan ni Jojo ba? Jojo! Pagpaliit ang na dynamite ko, ah, ano ba? Hawak ako. Eh, Jojo! Nasa si Jojo! ka na dito! Binigyan kita ng pera! Jonjon! Ako si Jonjon Lobot! No! Kita na yung Jonjon! Amor, darling. Good morning. Good morning.

啊！ <laughs>